Senatorial slate nina presidential aspirant Bongbong Marcos at Vice Presidential aspirant Sara Duterte isinasa pinal na. Isinasapinal na ng kampo ni Presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos ang kanilang Senate slate para sa susunod na halalan. Sabi ni spokesperson attorney Vic Rodriguez, may kipag-ugnayan sila kay lakas CMD chairperson at Mayor Sara Duterte Carpio para mabuo ang Senate slate. Tinatrabaho na rin aniya nila ang pagpupulong ni Marcos at ang kanyang running mate na si Mayor Sara.